Väistä mopo, väistä mopo. Väistä Mitä sä laulat? Mopo. Onko toi meidän uusi kesähitti? Ei vielä, mutta tuota tulee mopo. Väistä sitä kun kään. Totta kai mä väistän. Väistä, mopo, väistä, mopo. Tähän on muuten hitti. Väistä, väistä mopo, väistä mopo. Tee kuten bändi. Väistä kääntyessä myös mopoa. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva.